在三月三十日的 Vision Day，ARM 公布了 ARMv9 架构。这期视频，我想和大家聊聊 ARMv9 相比于现在的 ARMv8 都有哪些提升，对于手机处理器来说意味着什么。自 ARM 在二零一一年十月发布 ARMv8 以来，转眼间过去了将近十年。上一次 ARM 架构更迭的时候，安卓的手机芯片还是百家争鸣的时代，德州仪器、高通、三星。 意法半导体、MTK，甚至英特尔的 x 八六，都想在智能手机市场上分一杯羹。而现在，手机 SOC 市场的玩家仅剩三个半。在过去十年间，ARM 虽然也对 a r Mv 八架构进行了各种升级和扩展，但每次都只改进一点点，以至于到现在一直停留在 v 八的阶段。一管牙膏挤了十年，让英特尔都感到汗颜。对此， 高通还抱怨过，ARM 数据架构的速度已经影响到自己发挥了。不过，同样基于 ARMv8 的 Apple Silicon 们却一直能刷新手机处理器的性能极限。不知道是 ARM 退了的高通，还是高通不思进取？屏幕前的各位怎么看呢？单从架构层面来看，ARMv9 并没有像2011年的迭代一样有飞跃式的升级。相比于目前的 ARMv8。 ARM V9 依旧延续了64位架构。从 ARM 公布的示意图来看，ARM V9 主要在 AI 性能和安全性这两个方面有所提升。接下来我们一个一个说。ARM V9 着重改善了 CPU 的 AI 和机器学习的性能，其中一个最重要的改变就是采用了更新的 SVE2，也就是第二代可伸缩矢量扩展指令，初代 SVE。 是2016年由 ARM 与富士通联合开发，是主要针对高性能计算领域和机器学习领域的指令集，用于富士通的 A64FX CPU 核心中，也就是现在的超算排名第一的富岳超级计算机上使用的芯片。不过，初代 SVE 指令集应用场景仅限于科学计算等超算领域，ARM 在 SVE 的基础上开发了 s v e 二指令，适用场景更丰富。 可在更广泛的应用中增强 AI、机器学习和信号处理能力。s v 一2的优势还在于可变长度的矢量寄存器，范围由一百二十八位到二零四八位递进，每级增量为一百二十八位。开发者的矢量代码无需重新编译，可在任何大小的矢量上运行，对开发者也非常友好。ARM V9 架构。 也引入了一个叫做 Confidential Compute Architecture 可信计算架构的设计，类似于硬件层面上的虚拟机，可以让敏感应用在沙盒中运行，并且在硬件层面上与手机系统和其他软件隔离开来。即使手机的操作系统被攻破和渗透，依然可以通过 CCA 继续保护敏感数据不外泄。以我们日常的应用来讲的话，CCA 可以更好的阻止一些流氓 App 窃取用户隐私。 最后，再来说一说 ARMv9 在性能方面的提升。ARM 接下来两代的移动处理器内核代号分别为 Metal 和 m a c l u o 其中代号为 m a c l u o 的下下代处理器，相比于现在的 Cortex-X1，有接近百分之三十的 IPC 性能提升，大概相当于每代更迭只有百分之十四的 IPC 性能提升。说实在的，只能算是中规中矩。在 GPU 方面。 ARM 也在着手研发下一代 Mali GPU，有望引入可变速率着色器和光线追踪功能。新的 ARMv9 架构能为智能手机带来革命性的使用体验提升吗？从目前 ARM 公开的技术数据来看，不太可能。在 ARMv9 架构中，没有太多和手机应用相关的特性，CCA 可能勉强算是一个。 而每代百分之十四左右的 IPC 性能提升，也只能说刚刚达到及格线。从 ARMv9 架构的介绍上来看，ARMv9 面向的领域主要还是在并行计算、神经网络这类需要大量矢量计算的领域，以及金融这类需要安全可信的服务器计算集群的行业。对于消费级市场来说，ARMv9 的新特性带来的性能提升非常有戏。同时，对于安卓系统来讲， 软件开发者很有可能为了保留对 ARMv8 甚至 ARMv7 的兼容，而故意不使用 ARMv9 的新特性，最终使得 ARMv9 的性能无法被充分发挥，造成大马拉小车的局面。在苹果系统这边，相对于安卓少了三十二位软件的历史包袱，在今年或者明年推出的 A15 芯片和 M2 芯片中，很有可能会引入 ARMv9 架构。目前。 第一款采用 Armv9 架构的消费级 SoC 最快将会在2021年底由 MTK 推出，很有可能是下一代天玑 SoC，不知道会怎么命名？天玑两千吗？综合来看，Armv9 的新特性主要还是针对超级计算机、AI、机器学习等专业用户，它可以帮助更多的厂商去实现更好的服务器云计算效能，但是对于智能手机行业来说，